Thank <laughs> you. 一。 Ah. 맛있어요. 是吗？可以拍，可以。 说什么？谢谢。他说谢谢。谢谢。他说谢谢。然后说谢谢。